Si vous voulez bien regagner vos places, s'il vous plaît. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 563 suffrages exprimés 530 majorité absolue 266 pour 277 contre 253 l'Assemblée nationale a adopté. La séance est suspendue. Et avec ça, la nouvelle carte des 13 a été adoptée par l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que ça veut dire la réforme territoriale ou le niveau 4 des 13 régions. Dans cette vidéo, je vais répondre aux trois questions suivantes. Quelle est la situation actuelle en France avec les divisions administratives Pourquoi y avait-il un besoin pour la réforme territoriale Et qu'est-ce qui a changé et qui va changer à cause de ces réformes? Il y a actuellement 27 régions en France, 22 à l'Hexagone et 5 régions d'outre-mer. Les régions sont comme des États aux États-Unis, sauf que pour une chose très importante, la France est un État unitaire. Ça veut dire que tout le pouvoir vient du gouvernement central, pas comme aux États-Unis, où les États et le gouvernement fédéral doivent partager le pouvoir. Il y a aussi des départements qui sont des comtés aux États-Unis. Il y en a 101. Dans les départements, il y a des communes, qui sont des villes grandes et petites. À cause de la largeur du nombre de régions et départements, la réforme territoriale n'est pas une nouvelle idée. En 2009, le comité Balladur a créé un rapport qui a recommandé la réduction du nombre de régions à l'Hexagone de 22 à 15. Il y a eu d'autres tentatives de réforme territoriale. Il y a eu des cartes de 11 régions et des cartes de 15 régions. La vraie initiative de la réforme territoriale a commencé avec le gouvernement de Manuel Valls et François Hollande, qui l'a fait être un de ses bouts. La nouvelle carte de région a maintenant seulement 13 régions. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de régions qui ont été unifiées. Cette nouvelle carte hein, ne s'applique pas maintenant. Ça va commencer au début de 2017. Et tandis que l'Assemblée nationale a adopté cette nouvelle carte, il y a beaucoup de gens qui sont farouchement opposés, comme des gens en Alsace. L'Alsace est une région spéciale en France. Traditionnellement, une partie du monde allemand est devenue une partie de la France après la Révolution française, mais est devenue une partie de l'Allemagne après une guerre en 1870 que la France a perdue restait une partie d'Allemagne jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, quand elle est devenue encore une partie de la France. Ça veut dire que les lois créées en France durant la période quand l'Alsace était une partie d'Allemagne ne s'appliquent pas en Alsace maintenant, comme la loi de la séparation entre l'État et les églises créée en 1905. Ça veut dire que le gouvernement alsacien doit suivre le concordat de 1801 qui permet le gouvernement d'aider les écoles et institutions religieuses. Dans les quatre régions, L'Alsace est fusionnée avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne, ce qui veut dire que l'Alsace va perdre tous ses droits spéciaux. En conclusion, la réforme territoriale a réduit le nombre de régions à l'Hexagone de 22 à 13 pour économiser, à cause du but d'économisation de 50 milliards d'euros.